Hello，大家好，我是陈秋实，祝大家情人节快乐。那个有亲人的呢，赶紧抱紧身边的亲人；没有亲人的，赶紧去找一个亲人。该结婚的就赶紧结婚，不该结婚的，你到年纪以后你再结婚。然后祝大家情人节快乐。对对，嗯。